Quería grabar esto desde hace tiempo, en las otras ocasiones, pero no me salió. Ahora quería ver qué tal me queda. Vamos a empezar viendo qué hay de nuevo aquí. Voy a empezar comprando esto. Empezar a comprarlo. Las dos primeras cosas que me dan. Mm, están bien, pero no, no pienso hacerlas por ahora. Vamos a ver un poco qué hay aquí. Pero quiero hacerlo un poco rápido porque... Para que no se me acabe dando el tiempo. Y no se extienda mucho esto. A ver cómo es. No se mueve solo parece. hay algo que me guste mucho, pero supongo está bien. Vamos a salir de aquí, vamos a jugar a ver que, si es que hay algo nuevo ahí. Debería verlo. El lugar está diferente, pero... Vamos a salir en dos segundos, así que no da tiempo de verlo. Hay, estar, hay unos cuantos lugares nuevos. 3, 4 y unos cuantos más por acá. Vamos a ver qué hay aquí. Quería empezar este video y en algún lugar nuevo. Vamos a ver qué es. ¿Qué es esto? La primera arma que me encuentro es solo una pistola. No me sirve mucho. Voy a ver si encuentro algo más. bien una escopeta de carga aquí. Me sirve. Bien. Vamos a curarnos un poco. Algo que que han regresado son este tipo de escopetas, las escopetas de carga. Por lo está mejor que la otra, en otra temporada no había nada. Sí. de quién iba a caer, bueno, no empezó nada. Hay alguien cerca. Este tipo de lugares parece que caen bastantes. Y aquí está la escopeta que solía usar siempre, la escopeta táctica. Había alguien cerca, vamos a buscar dónde está. no es un jugador de real. Son solo bots. Es, es alguien. Pero hay alguno Pero me hicieron... Hicieron juego de verdad. Ah. Foi bastante. Está outro mais. Bien, parece que me... Que hay otros vienen conmigo. Encontraron unas cuantas cosas. Supongo que están bien. También me puedo quemar con esto, no, no sabía. 왜? 야, 아, 왜 말고? mataron varias veces antes, así que voy a ir aquí. Lo más probable es que me maten de nuevo, pero por lo menos voy a conocer el lugar. Supongo que salgo? ¿Es esto así? Ah, no. un error al cargar todo esto. Ser cuadrado. Se veía raro. Vamos a ver el resto de lugares. ¿Esto qué es? No bien, alguien. están disparando las paredes, voy a subir. Ahí, alguien abajo. Y ahí vamos. Eu não... ¿Dónde está? ¿Qué, ha sido eso? Ah, eso era lo que sonaba. dejado bajo de vida. Supongo que es Vamos a ver cómo nos va. Sorprendentemente no me mataron en la primera. Vamos a ir acá. De nuevo. me fue mejor que en los otros lugares. La verdad pensé que se caía ahí. Iba a ir bastante mal. Claro, vamos a hacer el primero. Me fui que me escopeta. No sé por qué mejor es silenciado o el normal. Ahí. Ahí alguien. ¿Qué? otro crees? Ah, sí que ver. Y es bueno que nos voy a jugar de nuevo. Por lo menos que vean un poco más alto ya, parece. Y bien, este ha sido todo el video de hoy, espero que les haya gustado, es la primera vez que intento comentar este juego. Tal vez en esta ocasión no pude ganar ninguna partida, pero próximamente lo puedo traer acá. También me gustaría seguir haciendo este tipo de contenido comentado. Así que espero que les haya gustado este video y hasta la próxima.